Hey yo, kembali lagi dengan Ryu di video pembuatan animasi yang Twibbon. Di video ini Ryu akan melanjutkan kembali tutorial pembuatan Twibbon Part 2. Baiklah tanpa berlama-lama, langsung saja ke tutorialnya. Stay cool and check out his video. Baiklah ini adalah Twibbon yang kita buat di video sebelumnya dan ini adalah tribun yang sudah saya rubah sedikit ya seperti saya tambahkan lebih banyak kostum set seperti ini ini jika kalian belum mengerti dan belum tahu cara membuat kostum set, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya lalu saya juga sedikit rubah bentuk tulisannya kalian bisa kreasikan sendiri intinya sama saja dan di video ini, Rio akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang gambar pada Twibbonnya dan cara penyimpanannya untuk pembuatan animasi Twibbon. Kita mulai foto yang pertama. Ya, yang kita butuhkan adalah model gambarnya. Kita cari modelnya terlebih dahulu. Ini dia. Klik kanan, pada layer model kemudian klik duplikat layer pilih United 1 tempat dimana ribbon kita kemudian perkecil gambar modelnya ya sesuaikan dengan ukuran ribbon kita ya kira-kira seperti ini kemudian tekan apply seperti biasanya lalu kita letakkan gambar model ini ke paling bawah bagian paling bawah ya tapi harus di atas backgroundnya seperti ini nah, mudah sekali bukan sangat simpel sekali ini kalian bisa sesuaikan lagi ke bentuk tubuhnya seperti ini lalu tekan ya sudah oke jadi seperti inilah cara pemasangan model pada ribbonnya nah inilah hasilnya untuk gambar model itu adalah gambar saya sendiri oke kita lanjutkan lagi ke cara penyimpanannya atau cara pengesepannya ya nah di sini jika kalian ingin hanya ingin membuat ribbon saja berarti ini sudah selesai tinggal kalian save filenya seperti biasa tekan save as kemudian pilih tempat di mana kalian ingin menyimpannya saya akan di sini saja lalu saya akan kalian pilih format JPEG seperti ini nah lalu rubah namanya konsep dan selesai oh ini tingkat kualitasnya kita bikin maksimum oh yang seperti itu maka dengan secara otomatis Ribbon kalian akan tersimpan ya gambarnya seperti ini tapi jika kalian ingin membuat animasi di ya kalian harus menyimpannya satu persatu dengan format file PNG ya jangan lupa nah kita matikan dulu kemudian kita hidupkan yang menurut kalian itu tidak perlu digerakkan ya seperti halnya backgroundnya nah, seperti ini ini bingkai yang menurut saya tidak perlu untuk digerakkan jadi untuk tulisan jika kalian ingin menggerakkannya atau membuat animasi pada tulisannya silahkan kalian matikan juga lalu kalian save satu persatu gitu ya seperti ini jadi ini adalah ribbon ya yang tidak akan saya animasikan artinya ini akan menjadi background untuk animasi ribbonnya nanti file ini bisa kita set dengan format apa saja ya bisa format JPEG seperti tadi atau juga bisa dengan format PNG kemudian akan save oh, oke aja tersave lalu untuk animasi yang kalian ingin gerakkan ya itu kalian usahakan untuk pisahkan animasinya seperti ini kita matikan background termasuk juga background belakangnya yang ini agar uh, background ini menjadi transparan seperti ini seperti itu lalu kita save satu persatu ya mungkin ini terlihat melelahkan sekali apalagi file yang kalian buat itu atau custom save yang kalian buat itu sangat banyak ya artinya kalian harus menyimpannya semuanya satu persatu seperti ini nah saya contohkan untuk yang satu ini kalian tidak perlu pindahkan lagi ya karena tempatnya nanti akan sesuai dengan tempatnya yang sekarang jadi kalian tidak perlu pindahkan kostum shape lagi kalian langsung saja klik file kemudian save as seperti tadi lalu rubah namanya jadi vector. dia kita pilih format PNG save dan klik oke okay, selesai jadi seperti itulah dan secara keseluruhannya kalian harus menyimpannya semua simpan satu persatu dalam format PNG ya, kemudian di sini ini adalah Twibbon yang saya buat sebelum membuat tutorial ini di sini bisa kalian lihat sendiri bahwa sangat banyak sekali bentuk kostum shape-nya ya dan saya harus menyimpan semua kostum shape ini satu persatu oh ya selain kalian bisa membuat kostum set dari sini kalian juga bisa mendownload variasi yang berbeda Oke, mungkin itu saja tutorial dari Ryu kali ini. rasa sudah selesai untuk tahap pembuatan ribbonnya untuk video selanjutnya kita akan masuk ke tahap penganimasian ribbon jadi tetap ikuti terus video dari dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan menyajikan info dan tutorial menarik lainnya thanks for watching and stay cool dah